Переробне підприємство Агротехніка Турійська, виробництво комбікормів та олії зараз давлять соняшникову. Олію сої, яка також йде на експорт, виробляли не більше трьох місяців. В Україні пропадала сировина, яку вивозили за кордон. Будують елеватор, чесно кажучи, не скажу, ну, але брали кредити. От, то брали елеватор кредити. дозволить що? Елеватор дозволить акумулювати сировину. Зараз починали будівництво сушки. Відповідно, можна брати з різною вологістю, тому що вологість, яка має поступати в завод, 7. Це є потолок, інакше не можна. Ну, В сезон ріпак буває погодні умови різні, відповідно, буває 10-15, завод його переробляти не може. Для того, щоб будують сушку. Відповідно, насушити його і закумулювати його виливати. Інвестування в будівництво елеватора це також плани з огляду на майбутнє зняття торгівельних обмежень із сусідами. Наступним кроком пожвавлення агровиробництва в області вважають створення умов для розвитку експортно орієнтованої переробки, тобто виробництва товарів з доданою вартістю.